الجن له أحكامه ميادة الحناوي تدوخ وتسقط على الأرض أثناء غنائها في تونس تعرضت الفنانة السورية ميادة الحناوي لعارض صحي أفقدها توازنها على خشبة مسرح مهرجان صفاقس الغنائي بتونس فقد وقعت ميادة الحناوي على أرض المسرح بعد إصابتها بدوخة مفاجأة أثناء غنائها أغنيتها الشهيرة أنا بعشقك أوقفت الفرقة الموسيقية الحفل وهرع فريق العمل المساعد للمطربة الكبيرة في مساعدتها للنهوض ثم طلبت الميكروفون لتعتذر للجمهور وبعد أن أنهت كلمتها للجمهور كادت أن تسقط أرضا مرة ثانية لولا تشبثها بيد أحد المساعدين وطلبت ميادة من جمهورها أن تكمل حفلها وهي جالسة على الكرسي وقالت ممكن تسمحوا لي وأنا جالسة معلش وسط تصفيق وهتافات الجمهور